hello CA final and foundation students so आपका संडे को रिजल्ट आ रहा है आईसीआई ने नोटिफिकेशन भी निकाला है लिंक पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन चेक कीजिए और अपना रिजल्ट देखिए एंड प्लीज अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिए because we are also waiting for your result all the best thanks from C